Прохождение проклятого подземелья номер один. Всем привет! Перед началом просмотра убедительная просьба, налить себе чаек. Эта нарезка, создана, чисто в развлекательных целях, и не преследует кого-либо обидеть, также оно может помочь, начинающим, искателям приключений в проклятых подземельях. Приятного просмотра! Все тайм-коды будут в описании. Показываю билд на легкий арбалет, который может в караптах наводить суету. Кстати в конце видео, будет розыгрыш трех маунтов, советую досмотреть до конца. blood through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to force reality Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in their cradles, profanities Some days I so bright It's hard to breathe, but that's alright or just ride around the nursery and count sheep Как так-то, нечестно. downfall My love, if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side Итак, что вы получили? Одного. Из. Троих. Маунтов. Первое, вам нужно оставить любой комментарий, под этим видео и поставить лайк. Второе, нужно подписаться на канал, и открыть видимость, ваших подписок. Третье, нужно подписаться на группу ВКонтакте, и написать сообществу, название своего YouTube канала. Все ссылки в описании, победители будут выбраны случайно а итоги розыгрыша будут опубликованы в группе ВКонтакте.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 П.С. Красный чай.